Друзья, привет! Я сейчас вам покажу свое рабочее место. Это спальня, Ира у меня работает в зале, жена моя, а я здесь, в общем, расположился. Рабочее <laughs> место мое на диване. Ну что, комфортно, подушки положил, ноутбук взял, сидишь себе, работаешь. Потому что очень долго, когда сидишь на кресле, все затекает. Ну, блин, не очень мне нравится. Здесь все-таки комфортнее. Если вдруг надоест, отвлечься надо, можно посмотреть телевизор. Тоже классно. А, ну да, наша картина замечательная, которая добавляет эмоций позитивных. Здесь я буду снимать видео, потому что подсветочка удобно. И э, двор наш. Конечно, детишки тут играют, бывает орут, но можно окошко закрыть и все. Но у нас еще окна выходят на водохранилище, замечательный вид можно туда сходить, порелаксировать. Так что вот такое рабочее место предпринимателя. Да, все маленькое, компактно, но комфортно.